هذا مقبرة هنا كم كم كم يونس آه، آه، بيبي يلا بي مفيش حد بي تمام تمام انا ميد وبي ويت ويت 1 بي قولي هنا يا انت مثير للشفقه سقطت السبايك في اي آخر لاعب باق نايس نايس نايس تراي ميلو أحدهم في A Viper one shot سقطت ال spike في اي رصدت ال spike في A ال Viper جاي من خلفك آه، فيها ضربة واحدة ممكن جيمي من هيل تبقى عدو واحد آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي نو سيف سيف سيف تبقت 30 ثانية يا ارنو بليت سيف تبقت عشر ثوان عقل سبايك مغفل والله انه مغفل الخصم صح والله صح والله ما حقوق طلع الخصم مغفل يعني هي يعني بتعرف تلعب تخدم انه موح جنة ايه حسن انا بي اه اوكي اوكي راح اسكر عليهم yep yep nice nice. تقدم اعملها بالطول اعملها بالطول عشان تكسك بصعوبة ايه،, ايه ايه انت كده في واحد قدامك yeah yeah. ما بيروسيش ايه بي يمكن راحوا بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي اوه كلهم بي يا يا كانوا راح يجون كانوا يتصرفون شيب شيب شيب شيب زرعت السبايك بلانت آه. أجهزت على رينا لابراتوري آخر لاعب باق سيف سيف سيف سيف نايس نايس نايس والله ايمي رايح للهواء معانا هنزو تعالى معانا انت معاك تلجة يونس حطها حطها wall wall. حطها هنا وطلعنا معاك طلعنا معاك ممكن ما راح يجوا ايه ايه ايه ايه جعلنا جعلنا fault, wait, wait, wait, what I have fault. تعال تعال تعال جنبي تعال جنبي I use altar. هي لوحة تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية بسهولة نايس <sighs> والله ايه ايه المعركة مجددا لما آه، تدخل السايت أحدهم في أي آخر لاعب باق نايس تراي نايس ميت نايس بنلعبوا مع بعض طلعوا لي اربعه انا بوجي هم بيمشوا مع بعض yep. عشان هم اتقز هم بي plant انما احنا لازم نتفاجئ أزهقوا أرواحهم مش هنا مش هنا مش هنا Una. hay un son. Just have to Victory Atlas Spike. Oh my god. Safe, safe, safe. مشكلة عمر عمان أكتب تقول غلط سيكون خلفهم لولا قلت عمر كنت زماني اتدجت لازم يعمل Be in, B guys, B, B. Come, come, come. Come, Hamza, come, come. Coming, coming. لي nice. كان له ده دعهم يحاولوا التغلب إيه؟ علي معك يونس <laughs> شكله الايب تبعي يرجع يرجع يرجع nice nice smoke smoke يوغي سموك هنا ايه ايه ايه ايه ايه ايه سقطت ال spike في ايه ايه جاز ايه عدو واحد نايس يوري بلاك اي بس بلاك اي نايس نايس اذا مات اي منكم فساخسر رهاني مع بريمستون comeback comeback guys come back يا موزيونس يونس الول هنا احسن آه، هم بجمهور لو من هناك راح ينزلوا لما يكونوا نازلين في الهواء نقشرهم فهمت؟ اي اي اي اي إيه، إيه. Wait, wait, wait, wait. آخر لاعب باق سيف سيف سيف سيف سوري اتلس باي مدرب راح يضيع سلاحه يوجي مش معانا على قيد الحياه ما بيعرف بيلعب يلعب بيؤمن على فكره اللي بيلعب ثلاثة قتلى nice. بس هو لما عدو واحد قتلى او ماي جاد نو نو ديفيوز هو عمل ايه المفروض كان ديفيوز يلا nice ما هو مش ما بعرف شو بلعب لا استطيع الانتظار فلنبدا الان راح هنزو هنزو هنزو كم كم كم بي كم بي Come on.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 15 ما شاء الله عليك العمر كله يا رب 13 آه، حبيبي رصد عدو في آه، B B B. رصد عدو في بي اوكي اوكي احدهم في بي او ماي جاد all بي guys all بي انطلاق والله عم رصد عدو في بي رصد عدو في بي روش ستريم ممكن نردها بالبيت اعتقد راحوا ايه يا يا نو نو بي بي بي B, B, still B. Yeah. Oh عدد من الأعداء في B. تبقت ثلاثون ثانية. آخر لاعب اومن الظاهر حاضر مقطع Counter Strike وجاي يلعب sniper لو معاه سلاح آه، غندر كان زمانه بش مش مساعدنا اه والله يكدر بس <laughs> لول آه، يا ويلو شاف شو جيت بيكتب بيكتب هو مش فاضل للجيم هو فاضل لينا بس اه طيب هيك عربي مسلم طيب العب معنا يا زلمه افتح مايك عادي شكله جزائري او مغربي او تونسي مصري مصري العب معنا عادي يعني العب شو ما بدك بس احكي معنا تفاعل اخر جولة قبل التبديل اوكي شكرا بيلعب سولو تعرف وين ال training؟ روح training اذا حاب تلعب سولو يا اسمع تشات سابق عيط بس عيط ايه ايه اضحك يا اضحك ازحف الى موتك هيا الى التراب اعيد التلقيم دوري عتل سبايس كمل عليكم الهرب لم ينتهي بعد واجبك nice nice. أقمت الجدار آخر لاعب باقي آه، هي هي هي Run, run, save, run. نايس تبديل الجبهات قلوبكم ايزي كيل والله <laughs> والله ايزي كيل نايس سرعه غبيه هم انعزقوا على فكره ما كانوا يتوقعوا <laughs> آه، انت حتى قتلت كل جوي لعيب مش شافشي صدمتهم يا اخي والله كفو عليك مش كانوا هما خارجين من نفس المكان اللي هو خرج منه يا <laughs> كان قدامهم لايبرات ليه لا توجد شحنات بص حتى في البلانتد مش جاي معانا هو مصمم يلعب سولو منطق أعيد التلقيم دمنشوا آه، رينالو رينالو رينا له وان شوت كل دمج بصراحة ما يمكن رصد عدو في B. تبقى عدو واحد مجرد بشري فحسب nice nice انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم ايه ولا بي بي بي Come, come, Hanzo, come. تعال تعال تعال هما بي هما بي يا يا ايه ايه جو ايه جو ايه يلا ايه خليني يطلع قدامك ميدو؟ ميدو خليه هو جمع What the? Oh my god, dude. والله اومن كان حلو safe safe safe safe فندل بتاعك يا معي جوبي جوبي جوبي هم بي هم بي هم بي اوكي سين بل تعالي ازرق تعالي ازرق جاي جاي جاي هناك اهدى ماي جاد اوه ماي جاد سقطت ال spike في اي تبقى عدو واحد بتعمل عمر آخر لاعب باق واحد منا على الأقل سيكون خلفهم <laughs> الله عمر ترى عمر أنت من وين؟ والله شكلنا تشي معاه آه، ما عنديش فويس شات أنا بين فومين سنايبر ابتعدوا وهبوا هو مولود ويست سنايبر عاشق السنايبر منسوب سيبالي سيبالي يلا انت دمشني لما انا معايا قلت استنى استنى خش هيا لنذهب هعمل سباك اوكي حد بلانت حد بلانت قول قول تعالى قول انتهى امره انتهى لا مجال للهرب تبقى عدو واحد عندي ريل safe safe ميدو خلص nice. وحش يا عمر بطل يا عمر مين اقوى الفانتوم ولا الفيدال؟ ال Phantom اقوى الفانتوم اسرع انا بحس ان ال Phantom آه، ايمو ثابت هو ال Phantom اثبت اه لا انا بحب العب Phantom بس ال Vandal في ال close احسن shotgun ويت ويت ويت دقي دقي دقي عشان دقي دقي راح يكون هم بي يلا روح روح ميدو فايبر جو بي جو بي الاستسلام ازرع هون خليك مكاني خليك مكاني خليك مكاني جمت آه، على اليسار على اليسار على اليسار على اليسار على اليسار ايوه ايوه ايوه لا تعطل طريقي nice nice. ادخل الالت تبع Viper ادخل الالت تبع Viper. عمر آه, آه، عليكم الهرب تبقى عدو واحد نايس دمر دمر شبع كيجو دمر شبع كيجو دمر شبع كيجو إن لم ترى oh فهذا هو ما آه، اشتري اشتري فاندال اشتري فاندال اشتري فاندال انت معاك السكن اصلا؟ اه بس كنت بتديني سكن لس... في الجيم اللي لس... فات السكن آه، كل ما تلعب ولا بفلوس؟ في سكنات يعني بس المسدسات ببلاش كل ما تلعب هناك مش لعبة دلوقتي بس مجاني شعال ازرع شعال ازرع وول وول اه كلهم عندي يلا سبعه لا بقيت كلهم جوا اوه يونس مات sorry. انا problem بروبلم انا مجرد انا healer انا healer بس wait wait wait wait آه حركة غبية والله خلفك خلفك خلفك تبقى عدو واحد سبايك مع مين safe safe. نايس سبايك مسجون لعيب لعيب بس بصراحة بيلعب sniper حلو اه هو بيعرف يلعب بس ال sniper اذا كنت سولو سولو بيلعب سولو خالص right محاولة جيدة nice nice هناك اذهب إلى موتك والله كنت بقتلها أنا مش شايف حاجة يا يا آخر لاعب باق بيدفيوز سمعت المرة الجاية برا برا برا هون انظر إلى عيني وانا استعجلت أصلا كده كده ليتس جو ليتس جو أه، شكرا يا عمر عمر اشترى انا يا اللي اشتريت لك يا اسطى مو عمر اوكي <laughs> سوري عادي انا عمر واحد أه، راح راح اعمل ال site تبعي بي بي بي بي واحد واحد هنا ازرق انا بك عندك لو 100 لو عندك اوكي 74 نايس ديفيوز نايس رايت رايت رايت آخر لاعب باقي لا يا يونس انك لعيب وحش والله يا بطل عمر كيف عليك؟ والله بعدك اللي بيلعب بس انا بدي اداء رائع آه. كان هذا ممتع والله نقطة الفوز ملحقش سباك انا معايا ارض ضحوا بيا نروح بيها مشنا اول بصراحه انا آه، بنسى استخدم الالت <laughs> اه الالت تبعك كويسه تخليك تهيل نفسك لا بلا تضغط على تبع الهيك ابتعدوا عن طريقي آه، هيا لنذهب اسرع اسرع اسرع اسرع ازرعوا ال spike واحد عندي هنا ازرعوا ال spike يا ازرع خشوا معايا خشوا معايا خشوا معايا اهو واحد خلف اخر لاعب باق اوه oh, شيت اجع السجن بعد كده احط له ال spike اللي بقى في والله انا جريء جريء جريء بالحركه هاي والله مع sniper وعندك حركه جريء والله حركه اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية من اللي معاه ال spike؟ آه، عمر ما لو ما قلت اعتبر غير يعني. عنده sniper طب ما هو كده مش لوحده لو اتقتل GG round رصد عدو في ايه عدو في ايه انا اروح مع امك ماشي اعمل فلاش 17 عام راح يسوي انا بموت راح آه، هي راح هي نفسك هي نفسك هي نفسك nice nice nice. سقطت ال spike في اي واو كانت سقطت المهندسة. لن يموت بس احنا زهقنا لك بس نايس قوي هو التجاد اللي انا كنت عاوز احطه له بقى اسطى استنى لما حد ي defuse بعد كده اختفي nice. عدو واحد nice. هذا المهاجمون